Hi guys, so ngayon guys, nandito na naman kayo sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa nakasubscribe ay subscribe mo na yan. At yung drawing natin ngayon is si, sino na nga ba to? Si, teka lang, tingnan lang natin. Hindi ko alam kasi kung sino to eh. Si Catherine, si Catherine Bernardo, Bernardo. Yan, at yung gagamitin natin para may drawing siya ay HB, 3B, 5B, 6B at 8B para sa mga dark color. And syempre gagamit din tayo ng brush para meron para sa charcoal at kailangan natin ng B. Ginamit ko na to kaganina pang trace dito para makuha ko na yung mukha niya. Ginamit ko na to. Eh, siguro gagamitin ko pa din mamaya. And guys, umpisa na natin at gagamitin ko pala to para sa eye, para sa mata. And guys, umpisa na natin to and roll. Yun guys, ako nga pala si Roque Bagbagay at <laughs> welcome sa inyo sa aking YouTube channel. At lang ya. Ano ba tong ginagawa ko? Ito yung technique ko kapag ka nagdo-drawing ako. Niyuyup ko sa gitna yung ng character. Inuuno ka muna yung sa taas para malaman ko kung ano ba yung kung ano ba yung shape o kung ano yung kulay na dapat kong ibagay sa drawing. At para mas mapaganda ko yung drawing is minamano-mano ko na kunin yung yung mga details sa mata. Pero kulang pa yung gamit ko, wala pa akong mga ibang gamit kaya hindi ko magagawa lahat ng paraan para mas mapaganda yung drawing. Pero ginagawan ko naman ng paraan para mas mapaganda ko. Walang yang yan. <laughs> Sige guys, tignan lang natin na magagawa din natin yan. Go go lang Roque. By the way guys, ito akong boses na to is ano ginagawa ko lang ngayon habang pinapanood ko yung drawing na ginagawa ko kaganina. Yan. Madalas ginagamit ko lang HB tapos yung mga B10 tapos ay 10B, 10 1B tapos yung mga basic lang. Hindi ako gumagamit ng H yung 1H, H1 ganun. Yan kapag ano, kapag ka mag skin tone ako, gumagamit ako ng brush para hindi masyadong kalat. Hindi pa ako masyadong magaling sa pag-skin tone pero ginagawan ko ng paraan lang niya. Basta ang alam ko lang talaga, maganda yung drawing ko at maraming na-impress kapag nakikita nila ako nagdo-drawing. Tulad ka ganina, dinodrawing ko tong character na to. Sabi nila ang galing-galing ko daw, di ako naman tuwang-tuwa gagi parang timang yun uh, yung sa ano naman sa kilay nahirapan din ako diyan pero ginagawan ko ng paraan kasi sabi nila kailangan daw realistic dati kasi yung drawing ko yung drawing ko is di masyadong realistic hindi ko alam kung narinig ba yung background na kuliglig basta ang alam ko lang talaga magsasalita ako dito yan kapag magdo-drawing din pala kayo kailangan lagyan nyo ng lagyan nyo ng ano, yung, yung, anong tawag dito, supporter para hindi guma, hindi, hindi maging pangit yung pagkakagawa at saka hindi makalat yung, yung charcoal. Yan lang. Yan lang yung alam ko. Eh guys, tama na tong background voice na to. Umpisa na tayo. Siya nga pala guys, kung gusto nyo mag-drawing is, wag na wag kayong susuko. Ah, itanim nyo lang sa puso't isip nyo na magiging maganda din ang drawing nyo. Kasi ako dati, yung drawing ko dati is parang drawing ng isang bata lang. Na kaya ko lang i-drawing stick, rosas, mga putik-putik style, kung ano mang style yung naisip kong i-drawing na hindi ko naman alam kung anong style yung dino-drawing ko dati pero nagsikap ako. Ngayon, alam ko na mag-drawing di man masyadong maganda ngayon, at least, nakukuha ko. Kukuha ko yung character na alam kong gusto ko. Kaya guys, kung gusto nyo mag-drawing is, wag na wag nyo tatanggalin sa isip nyo na gaganda at gaganda ang drawing nyo. At kung gusto nyo matuto sa pagdodrawing is, kung kilala nyo ako, PM nyo ako sa Facebook, o kaya ay manood kayo sa vlog ko, syempre, mag-tutorial ako sa YouTube channel ko. At kung gusto nyo naman na na mas mas maganda is punta kayo sa bahay namin. Basta kompleto yung materials nyo. Huwag kayong pumunta dito na hindi kompleto yung materials nyo. Yun lang guys. Tuloy na tayo sa video. Teka, teka, teka. Bago matapos, matapos tong video na to is wag mo wag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe at i-hit niyo na din yung notification bell para ma-notify kayo kung sakaling kayo na yung ido-drawing ko. At kung magko-comment kayo ay comment niyo din yung pangalan niyo sa Facebook baka sakaling kayo nang ido-drawing ko. At kung gusto niyo yung ma-drawing talaga na sigurado is i-PM niyo ako sa Facebook page ko Rocky Vlog at salamat sa inyong panonood guys permado na ang drawing na to kaya permado na din na sa araw na to is meron na naman akong bagong idodrawing kaya maghintay na naman kayo buwah